大家好，欢迎各位，今天继续收看我们的节目。来，我们今天来看看西月二零二零年岁次庚子年，我们的属马、属羊、属猴的朋友流年运势解析。开始之前，请新朋友务必按下订阅，老朋友务必按下赞，这样老师未来更新其他运势视频的时候，你才能够获得通知哦。 好，我们先来看看属马的朋友在西元二零二零年岁次庚子年他的运势解析。首先，我们来看看今年属马的朋友本命星宫迎来哪一些主星呢？是的，你的手机跟电脑都没有坏掉。今年属马的朋友本命星宫内没有主星，也就是家里没大人的空宫状态。 家里没大人，但是复兴不会缺席。今年属马的朋友，复兴来了，非常残忍的碎破、大号、栏杆、天哭、灾杀这五大煞星啊！也因为有碎破在，所以他在对岸的太岁星正提着剑锋来剑指我们属马的朋友。在岁次庚子年，西元二零二零年，对属马朋友来说，实在是必须要戒慎恐惧了。 因为像这样的庚子年太岁，再加上这么强力的凶星，让属马的朋友无论如何真的务必要小心谨慎，凡事求稳才是上策。在过去二零一九年的好运到，如果没有在二零一九年的下半年开始准备各项资源，那二零二零年真的就会变得比较辛苦了。 如果你在二零二九年就看到老师这个于二零一九年六月就录好的二零二零年的生肖流年解析，那么就说明上天垂青于你，请务必每个月都好好的看老师的流月解析，好好掌握运势解析，并做好准备，到二零二零年你就不用太担忧了，有了未雨而绸缪，何惧大雨滂沱呢？您说是吗？ 对属马朋友来说，请务必在二零二零年的一开始就要进行的安奉太岁了，尽量不要等到过完年，好，一定要先在二零一九年到二零二一零年的时候，有我们的庙宇已经开放，可以安奉太岁的时候，希望我们属马朋友能够提早的进行这样的仪式，能够前往大庙去做安奉。 那么台湾的话，例如什么？例如我们台北行天宫，对于属马的朋友来说，请务必在二零二零年一开始就要进行安奉太岁的仪式了，尽量不要提等到过年。希望你能够提早办好。那请记得，我们本片呢所说到的所有的仪式，尽量什么？尽量在大庙进行，因为属马的朋友面临到煞气会比较强大，所以大庙会比较好一点哦。 除了眼魂人之外，也请属马朋友要能够参加拜斗。所谓拜斗啊，它就是来化解，可以比较化解说我们的本命星宫比较强大的煞气。那这个拜斗又称为离斗，啊，离斗法会通常会在每年的春季跟秋季都会在各大庙宇会去举办。春季差不多在农历三月啊，秋季差不多在农历九月。这个拜斗仪式啊，一般都会持续九天。本人。 大部分是不用到场的，都是由庙宇的专业人员来做进行。那为什么老师要这么早，在二零一九年的六月就要去公布这个流年解析呢？就是希望能够让属马朋友，能够提早看到这一篇，能够在二零一九年的秋天，让属马朋友你现在目前正在好运的时候，先找信任的庙宇，能够办理他们的己亥年二零一九秋季离朵法会，先为自己做一道保险，然后在二零二零年春季的时候。 再参加一次庚子年的春季离斗法会，这样的属马的朋友，你就可以怎么样呢？比较平安顺遂了。那这个离斗法会呢，会有里面会有所谓的斗手跟副斗手，这个属马朋友就不用特别去争取了，我们只要参加就可以了。那这个生运中属马朋友，老师给你的建议是什么呢？你的事情，大部分的事情，我们要什么？小心谨慎。 如果你想做一些冒险的事情，老师必须要告诉你，诸事不宜。你的行为要保持低调，你的日常的行程最好是早出早归。那你做任何计划，千万不要冒险。你的工作尽量不要异动，能够安分守己、忍耐再忍耐的过完这一年，对属马朋友是绝对是比较好的哦。毕竟本命星宫啊，它是空宫的状态，没有大人在。 外在的贵人又不是很多，太岁的强力压制，真的会让属马的朋友比较辛苦一点点啊。但是在这个危难的时候，其实也不是毫无助力的。在我们属马朋友的远方的星宫，会有一个天解星来照耀，把它的温暖的光芒来照耀我们属马的朋友。那你知道，其实我们只要按部就班，稳定中求发展，那就 OK 了。那在外面还有一颗驿马星。 奔驰的前来搭救我们属马的朋友，所以说我们属马的朋友，如果你今年真的没有办法安奉太岁，或是你身处的国家没有地方可以做祭节，没有办法可以做礼斗，那请一定要注意哦，要保持好每天良好的作息。如果你不是夜班人员，就要要求自己尽量每一天五点到六点就要起床了，让自己怎么可以做做运动，然后提早吃个早餐，晚上十点就要提早就寝睡觉。 不要划手机划到半夜了，哦，平常休假时间可以多与家人一起去户外哦，踏青旅游，但是要记得要避免坐船哦，水上活动，比如说风帆比如说冲浪啊，比如说是海边游泳，尽量都要避免掉会比较好哦。尤其要注意的就是晚上不要去夜唱了，然后半夜去唱 KTV 呀。 饮酒啊，或是做一些夜游的，这对属马朋友实在是非常糟糕的。因为本命宫里面有大号星，你在晚上十点之后，你还在外面游荡，大号星就会吸收了我们的叶子的力量，来对属马朋友的健康运势有很大的负面压力呀，这特别要注意喽。好，接下来我们看看属羊的部分，属羊的朋友己亥年的时候，也就是二零一九年的时候，可以说是非常辛苦啊。 但是时间来到二零二零年，属羊的朋友，你不但是拨云见日，而且还可以说是扬眉吐气。在二零二零年庚子年，属羊朋友本命宫迎来了谁呢？迎来了紫微星、龙德星、地解星、玉桂星，这个超好运的吉星四皇。复星上有什么呢？有碎杀、暴败、天二、六害，这四个喜欢给我们突然下闷棍的凶星。 来给我们属羊的朋友一点点惊吓，但是在这些凶煞之星，基本上在紫微星的光芒照耀之下，大部分的时候它都没有办法发挥作用的。在这个时候，我们需要的是什么呢？需要就是我们在二零一九年下半年都已经为自己准备好的一些规划或是资源，在二零二零年的时候，我们要怎么样努力的把它去做落实了？ 所以是说，老师也希望啊，如果你在二零一九年就看到这个视频，那不要担心，你二零一九年的小心跟压力都是为了二零二零年的进展与爆发而做准备的。所以在二零一九年的一些谨小慎微所得到的踏实经验，都会逐渐变成你在二零二零年大步迈前的重要基石啊。 人要获得巨大的成功，有时候你必须在底部啊盘旋了一段时间，你才知道怎么样可以往上高飞。而这样的起飞，会飞得比较高，也飞得比较稳。今年属羊的朋友，在事业上你可以仰仗的龙德星加紫微星的力量，要建立属于你自己的人脉与团队。如果你是业务，不妨找寻更多的人才来加入到你的团队。这年头啊，总是需要团队的智慧与力量，会远比你个人。 非常努力，全力冲刺，还更加有效率。勇敢的争取管理职或是展现自己，这个是在二零二零年属羊的朋友，尤其是业务的朋友，你是一定要努力去做的事情。那如果是内勤的朋友，因为获得我们紫微星的加持，可以获得比较优质的晋升机会。如果有这个机会，一定要尽力的去争取，不要想，哎，这应该轮不到我吧？哎，这应该不关我的事吧？不。 人在好运的时候，就是得到了什么？得到了天时跟地利，此时不冲，你更待何时呢？在二零二零年，属羊的朋友缺的不是运气，而是你过去的准备，以及你现在的斗志，还有你本人的意愿。老师建议你，有机会属羊的朋友，你一定要努力的抓紧它，往上冲刺。 当然，在本命星宫中呢，仍然会有暴败星、碎沙星、六害星跟天厄这个四个星。其中的碎沙星，它会尝试联合外部的飞刃，来对属羊的朋友产生了意外邪光。但是本命宫的地劫却化解大部分的煞气，这个部分就变成转重轻受。女性的朋友生就只会变成生理期的时候，它会比较的痛，或是经期的比较不顺。 那男性朋友就会比较什么？会有比较肾虚，或是肝火过旺，会有口臭的状况。这个问题其实只要多喝一些常温水，不要喝冰的，就可以获得很好的改善了。另外就是有六害的煞气，会比较引来外部的勾神的注意，会造成属羊的朋友呢，你各种的一些不稳定。 但是这个六害呢，跟今年太岁能量它其实是一个相对连带的关系，而今年太岁的煞气已经被降星大幅的强化，所以说六害的威力也相对减少了很多，所以六害星就会转弱，变成了什么？晚上比较不好睡了。这个时候也可以透过我们的定期的舒压按摩，正常的纯按摩，不带颜色的那种哦，可以得到比较好的缓解。而最后爆败星。 这个就比较难搞一点了，他会积极的联合什么外部的阴煞星跟晦气这两个煞星，希望能够来个绝地大反攻，来让属羊的朋友尝尝他爆败星的厉害。而我们属羊的朋友本命星宫的龙德对它压制就很有限了，因为为什么爆败星的属性比较不一样，就连紫微星啊都要让爆败星三分了，所以属羊的朋友今年一定要切记，不要得意忘形了。 不要认为一切事情都可以安排好了，一定会水到渠成、顺理成章。凡是你安排好的事情，一定要去盯紧、记录，而且必要注意的是要留有备案。不代表你的运气很好，不代表你手下的人或是你的客人运气也都这么好。问题有时候不不是发生在你自己身上，而是发生在其他人身上。那这些风险我们都必须纳入评估了。比如说你的 plan plan B plan C plan D，你都要先做好了策略的规划了。 千万要记得喽！接下来讲到我们属猴的朋友，属猴的朋友啊，今年是一个很特殊的年份了。今年属猴的朋友本命星宫迎来了禄勋星，这个禄勋之星啊，但是它很是一个很财禄、很财喜的一个星宿，但是呢，它却被复星这个复星群啊深埋在我们属猴的朋友的本命宫中。今年属猴的朋友啊，本命星宫的复星是哪几些呢？就是为白虎星、天雄星。 大杀星、飞廉星跟紫背星这五颗星，来把本命星宫的禄星围得水泄不通。这些复星的目的只有两个：，一个就是用任何的言语或是威吓，让属猴的朋友你没办法走出自我的格局；，另一方面，这些复星们也希望能够阻挡属猴的朋友外部的贵人以及功名利禄都不会靠近属猴的朋友。所以说，老师要建议所有的朋友放胆去行事吧。 在这个年份，很多人会告诉你，乖乖站在原地就好啦，不要出门呐，不要为，不要太去冒险啊，这没必要啊。世界很多坏人呐，哎呀，干嘛要出门？躲在家里是最好的，我们家安分守己都是最好的。这个时候呢，哦，当你想要做什么事情的时候，你说不行，我一定要奋斗的时候，那就会有人开始在背后重伤你，说你你怎么这么自私啊？大家都好好在这边，为什么你偏偏要往外去冲呢？你怎么都没考虑到别人的想法呢？ 或是吓唬你，哎呀，外面风险太多了，你去做真的是太危险了。但其实，只要属猴的朋友，你要做的事情，你有先自己做好风险规划，或是准备了，不是靠着你自己的勇气或者是毅力，只什么计划都没做就想往前冲，那这样就不好。只要你做好了计划，你就可以放胆的去试看看。因为为什么在属猴的朋友的本命星宫外有一个一马星？ 他已经为你准备好了千里马，而且呢，他的一马背上还准备了国印，你头上还会顶着将星，都等着我们属猴的朋友外走出了舒适圈，准备好坚强的意志，来一场惊心动魄的冒险了。今年属猴的朋友事业上要挑战的就是这些险境了。哦，这些险境大部分都是感情上或是环境上他人给你的桎梏，你一定要来进行挑战。 如果你一直在自己舒适圈，会发生什么事呢？你觉得好，别人讲的应该就是对的，我们要安稳度日就好了。人生干嘛充满挑战？人生就是为了在舒适圈里面生活啊。那如果我这边很舒适了，不就好了吗？这个时候没那么简单，因为浮失心，外部的浮失心会让你开始身体产生了什么？身体开始不舒服了，有些疼痛，或是不，或是一些感觉哪里不对劲的感觉。 那你会觉得啊，对啊，现在身体健康也不好，我应该留在原地啊，不要去冒险。另外还有什么？上门星的压力会让你觉得外面好可怕，不要往前。白虎星的威压会让你觉得能够一成不变才是幸福。这一切的一切都要靠勇气去拼，你才能够走出自己的格局。所有的朋友，记得今年你只有两个路可以走：第一个，成者王侯；第二个，败者贼。你要选择哪一个？ 再来是感情方面，感情方面，属猴的朋友受到大杀星与孤城星的影响，属猴的男性朋友心际上就容易有什么小别扭了，尤其是男性哦，他很容易感觉到什么空虚寂寞，觉得冷。单身的觉得自己很可怜，有男朋友、有女朋友，或者是有老公老婆的，就觉得对方你很不了解我诶，然后呢，还是觉得空虚寂寞，觉得冷。这个时候最重要的就不是属猴的朋友了，最重要就是属猴朋友你的伴侣。 有没有懂你了？如果你的伴侣是属猴的，记得在二零二零年的时候，你要常常的给他陪伴，偶尔适时的给他一些温暖的拥抱，在他累的时候，给他什么呢？给他一个热腾腾的餐点，给他一杯热咖啡，或是为他打理一下生活琐事，或是听听他的牢骚，在在处处都是给属猴的朋友很大的精神上鼓励。有了这些鼓励，就会让属猴的朋友能够有足够的什么意志力。 走出舒适圈，跨上战马，勇往直前，获得非凡成就。最后，老师还有一个方法可以提供属猴的朋友，可以快速打开好运的开关，就是不妨你在年初的时候，也就是二月五号以后立春以后，多参加一些喜庆场合，或是举办一些喜庆活动。例如，如果你本来就预计要结婚的，那你不妨就安排到春季，我们就开始办理婚婚宴了。 如果你本来就有搬家或是买房的，你不妨就把迁入的日期，就是乔迁之喜，放在开春后不久。如果你本来就想创业的，那也不妨安排到年初的时候，我们来做一个创业之喜。这些的力量是什么呢？就是我们在用命学里面很重要的是什么？一喜破九灾，一贵破九贱。 用这个方式来打开属于属猴朋友的专属的喜庆开关，可以破除了这些原本凶煞的力量，让外面吉利的星宿把他们的力量全部引进来我们的本命星宫，把陆星的力量配合的激发起来。那么在二零二零年岁次庚子年的时候，属猴的朋友的运势就可以一发不可收拾了。最后，老师还必须说，无论你是哪个生肖，买足保险，买好买满才是最好的做法。 无论你事业做得再好，投资赚得再多，都抵不上你生个几年病啊，就可以把你的财产赚来的钱、投资来的获益，全部都送给医院了。假设你只是把自己的财产花出去也就算了，连你的家人，连爱你的家人都会可能会被你拖累。正所谓是什么？“久病床前无孝子”，意外跟疾病从来不会跟你约定好什么时候才会来。 大部分就是等事情发生了一切都来不及了。老师没有在卖保险，请你去找身边最信任的亲朋好友。假设他这个业绩很久了，你还没有买好买满，你就找他来为你服务。人生最重要的就是为自己做好风险规划，您说是吗？好，以上就是我们二零二零年的岁次庚子年属马。 属羊、属猴的三大生肖流年运势解析，其他的生肖都在下方链接中有播放列表，欢迎各位可以前往观阅览。如果你需要老师专业的命理咨询服务，请在说明页面的最下方以及这里都有老师的联系方式。如果您愿意赞助本频道，下方也有赞助说明。我是陈老师，我们下次见。